di jam 2.25 terjadi kebakaran hebat salah satu di daerah kota Tangerang yang produksi thinner ini belum diketahui apa penyebabnya kita mencoba mendekat dulu kejadian ini dari pantauan media Purnapori David kontributor mencoba untuk mendekat dengan gelombang asapnya kita gitu. sangat berbahaya sekali kita coba untuk mendekat angin juga begitu kencang sudah ada mobil pemadam kebakaran. Kita lihat sudah ada mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan. Oh iya. Nyampe juga, guys. Kan? Nggak kuat pemadam nggak kuat.